这边。然后我们右手边哈，我们看到，离我这边大概有五十多米远，它有上面盖跑步的那个是我们军事广那旁边呢，这两个是房子，那现在天气，呃，太阳出来，